baby diving deeper and deeper. She don't believe me when I tell her that I need her. Guess I should've stayed where I belong. Me tiro mirando al techo, si flechó mi corazón y me pregunto tantas cosas, ¿valió la pena el amor? Vivo en el recuerdo, muerto en el presente estoy, he dejado de quererme para empezar a odiarme y soy. Me tiro mirando al techo, si flechó mi corazón y me pregunto tantas cosas, ¿valió la pena el amor? Vivo en el recuerdo, muerto en el presente estoy, he dejado de quererme para empezar a odiarme y soy. Hay fechas que no debo recordar, ejemplo de melancolía, llevo una vida suicida. Pedirme un momento, voy a ser concreto, lo siento mi niña. Y mientras siendo acosada por cada puto momento Me abruman los sentimientos y me dan de bofetadas hasta tatuado con un lápiz esas últimas palabras Me tiro mirando al techo, se hecho mi corazón Me pregunto tantas cosas, vale la pena el amor Vivo en el recuerdo, no en el presente estoy He dejado de quererme, tan pesada de soy Me tiro mirando al techo, se hecho mi corazón Y me pregunto tantas cosas, ¿Vale la pena el amor Vivo en el recuerdo, muerto en el dejado de quererme para empezar a odiarme y soy Que he perdido la razón no, te lo pido por favor Baby, I'm alone, estoy solo Everybody's living lo que pain that you put me Oh, mi corazón Valió la pena el amor, el amor, el amor En el presente estoy, estoy Pa' empezar a odiarme soy Pa' empezar a y soy